C'est dans une ambiance inhabituelle que le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jamar Kabounda Kabound, a foulé les sols du quartier Terre Jaune situé dans la commune de Lancélé ce dimanche 20 juin 2021, invité par les députés national Ogi Kalonji Leo nayambi honorable Ogi Kalonji na biro na ngai ayebisi ngai honorable sala effort koma na terre jaune oyo appuye baaction tozali kosala natuni ye osali nini Ayebisi ngai na mwa moke nazalaka na yango, nabongisi esika ya ba mama na ba papa koteka na terre jaune. Nazalaki surpris nabi me soki ba parlementaire nyonso chacun ce qui le concerne bazalaki kokanisa ba electeur na bango ndenge wana, heure oyo makambo esi etamboli. C'est pour vous dire que soki depute national na mbongo na ye asali œuvre mpo na baélecteur na ye olie tobanda kosala bacritique tobanda kodeveloppe bathéorie Esengeli to encourager ye. Toyebi que fonction mibale ya depute ezali ko legiferer, kosala ba lois pe ko controler gouvernement. Mais soki otangi na constitution, Esika ata moko te bapekisi depute asala ba oeuvres ya charite vis à vis ya ba electeurs na ye. Donc ce qui n'est pas interdit est permis. Ebele baza na ba mbongo mais bakanisaka ba electeurs na bango te. Je suis, je suis pour Ba deputes oyo bakimaka ba electorat na bango te. Nakosilisa, nakosilisa mot na ngai te sans que na rappeler bino volonte oyo ya chef de l'Etat ya kozongisa mboka oyo na rail. Nayebisa bino blocage ya mboka oyo ezaki planifier, bien preparer, po ete Ezala wana e bloque gouvernance na biso. Blocage wana ezali individu te, c'est tout un système oyo batiaki en place, système politique, economique, surtout sur le plan économique mpo ete mboka penza visiblement bozali komona nete ezali libere mais économiquement ezali sur l'emprise ya baoyo bazaki ko gerer yango kala. Lelo oyo biso nionso tozaki kibiba toye koyoka que non batu mususu à partir ya chez bango avandi boye asali na eloko te mais à la fin du mois akoki kozwa 50000 dollars directement na compte ya trésor public est-ce que est-ce que boyebaki yango boyebaki yango nde yango nazali koyebisa bino boye faci akuti mboka oyo ya kongo na kati ya libulu Nazali koyebisa bino makambo oyo ngai nayebi bien. Mboka ezaki na kati ya libulu. Economie ya mboka oyo ezaki detenue par un petit groupe d'individus oyo basalaki ke ba contrat ba contrat nyonso ya mbongo ya oyo basali na cadre ya ba, na secteur minier na secteur ya ba banque na secteur na ba secteur mosusu ba sous-traitance Ezaki na maboko ya batu muke. Ba millions de dollars chaque mois ezo kende na ba poches na bango. Et ça ce n'est pas visible. Ça demande du temps parce que pona ko revoir contrat dans un secteur c'est pas du jour au lendemain. Esengeli que ba parti mibale au Congo parti oyo ezali ko representer ta congolais na parti oyo ezali ko representer entreprise oyo esignaki contrat na euh, Congo bayeba ndenge ya ko renegocier contrat wana mpo na interet ya peuple et ça ça demande un peu du temps mais tozali koloba boye determination ya chef de l'etat ezali makasi mpo na kopesa honneur na peuple congolais à travers vecu quotidien na ye. C'est pour vous dire que situation economique ya mboka ezali kosengela te malembe malembe IGF azokende na ko decouvrir bisika nyonso oyo mbongo ya leta ezalaki kokende po ete lobi bambongo nyonso ezali kokende na mabenga bato ezonga na compte ya tresor public. Nakoyebisa bino pe eloko mosusu, banda banda 1960 na mboka oyo tii l'heure biso tozui pouvoir na pouvoir ya Fatshi Beton, boko constate que ba budget nyonso oyo tovotaka na kati ya parlement soki bolandeli yango malamu Budget wana ezali kopesa 70 pourcent ya mbongo ya caisse ya l'Etat na fonctionnement ya ba institutions. Donc ndenge ndenge mbongo ezali kokota na, na, na trésor public, institution président de la République, institution gouvernement institution parlement euh, cours pouvoir judiciaire cours et tribunaux Azali mutu a evoluer na parti socialiste. Oye, biso Fatshi. Donc tovandi entre biso tolobi que ezali injuste na part oyo ezali réservé mpo na bainstitution 70 oyo ya bainstitution wana tosala effort to diviser yango par deux 35 pourcent etikala na fonctionnement ba institution 35 pourcent tozongisa yango na compte ya peuple ezali populisme te nazali convaincu que au sommet de l'Etat soki tozali na un president socialiste esengeli ke na gestion ya mboka tozala fonde na ba conviction mpe ba pratique oyo ezali koreflete socialisme wana ngai nakoki kozala populiste te parce que nazali premier vice-président assemblée nazali bénéficiaire ya eloko nga nazali ko denoncer wana c'est à dire que soki train de vie ya ba institution ezali euh, ezali eleve nga pe nazali beneficiaire mais na lobi ekoki ko continuer te parce que ezali aberrant que na mboka neti oyo ya biso congo ministre oyo azali kokende mission libanda mboka avoyage na classe business ezali ko coute na l'etat 5000 euros voire meme 6000 7000 euros azokende na mission ya l'etat ya mboka na classe business na avion mais na mboka ezali na budget ya 5 milliards ou moins kasi ozali komona bisika oyo Ba mboka ezali na mbongo ebele, ba ministres bazo voyager na ba classes economiques. Et lelo oyo nakoki ko comprendre pe te que un ministre congolais soit paye dix fois, cinq fois plus que un ministre Na mboka oyo ezali na budget 100 fois plus que oyo ya biso. Imagine! Imagine! Voilà. Soki to lancer debat wana, eh. ezali populisme te. Ezali parce que tozali convaincu. Oui. Nous sommes convaincus que les choses doivent changer. Imagine. Parce que biso tokuti situation wana ya prédation. Ya mbongo ekoti na caisse à l'État, ba politiciens bavandi balobi Tokabola entre biso 70 pourcent 30 pourcent topesa yango peuple, ezali normal te. Imagine. ezali normal te soki soki bolandeli malamu botali budget ya mboka neti france bazali budget na bango eza terme ya ba 1000 milliards de dollars mais soki botali train de vie ya bainstitution na bango ezali koleka 5% te donc soki biso mpe tokoki parce que budget eza moke si on peut atteindre 20% na train de vie ya bainstitution et 80% totiango na social je crois que Soda oyo azali na front, soda akozanga 500 dollars te, policier akozanga 500 dollars te, molakisi akozanga 500 dollars te. Mais alors, mais alors, parce que je trouve aberrant que mboka na biso eza na kati ya souffrance, mais soki oza na kati ya bainstitution ozosentir souffrance wana te. Donc il faut tozala serieux. Esengeli parce que mboka budget eza muke. Bao baza na kati ya ba institution bazala pe kosala ba sacrifice au même titre que peuple oyo azali ko contribuer pour na budget national. Peuple d'abord eza nini? Peuple d'abord eza que na Caisse oyo ya biso nionso oyo tobengi tresor public mutu nionso ami retrouver kuna na kati. Donc ezali na bato bazali na droit ya ko vivre malamu na compte ya tresor public plus que ba mususu te. Le depute national Ogi Kalonji a pour sa part remercier le president AU de l'udps pour sa disponibilite. Tango nakendaki komona President Jean Marc na bureau na ye mpo nasenga ye nayebisa ye ke Kinsenso kaka te, Kingabwa kaka te, terre jaune mpe President ayebisi nga boye alobi Kalonji o surprendre ngai nazolandaka misala ozosala ozali na vision ya Fatshi Beya alobi bilenge ya boye esengeli Totia bango maboko na yango wana president na motema mobimba topesi yo merci mingi na kombo na nga moko na kombo ya bana terre jaune mobimba Peu après, Jean-Marc Kabunda Kabund a procédé aux coupures du ruban symbolique L'amélioration des conditions de vie de la population congolaise reste le cheval de bataille du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement.